Monggo pun laras karena menikah berkaitan Balen Jam-jam nih, dek aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling lintik jamane semono runtang runtung anane ra ono liya yo nganggo tetek kalem. kaleng timbang kulete sing alung palem eh, eh, ES saestu wis dadi anteping kalbu Pak Apelami Ciworogo tulusing ati Yo bener Ini aja suwi-suwi Jan-jane dek aku es rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane ra ono liyane aku ngerti aduh 50-50 ora toyo nganggo teklek kecemplung kalem timbang golek dek sing apik alun paling saestuke wis dadi anteping kalbu atap pilane jiwaraga turu sing ati ya ku jiwa ku ning mburi neneng arep ngupaya aku ya mung ngupaya kok Sopo ngerti seliramu gelem balen meneh karo aku. Kaya mbiyen kelo. Runtang-runtung kaya sepur ora iso pisah. jam nih dek aku wis rindu wis rong tahun lawase ora ketemu eling to jamane semono piye runtang runtung anane gak ana liya <laughs> pokoknya tanten nih sama rimu rotoyo nganggu teklek cemplung kalen timbang kulek dek singape album paling dasar es putih wis dadi anteping ati tapi lami jiwa raga tulus sing kalbu